気候変動を踏まえた水災害対策と題しまして、え国土交通省、え水管理国土保全局の浅田の方から説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。サブタイトルとして、持続可能な流域治水への転換を掲げております。まず、我が国における水害の発生状況になります。近年、毎年のように、また全国各地で申請 自然災害が頻発しております。この5年間に大きな被害のあった主な水害を、え出しておりますが、北は北海道から南の九州に至るまで、全国にわたって大きな被害が発生しております。その中でも、この平成30年の7月豪雨、これは西日本を中心に大きな被害が広域的に出た災害でございますが、 この災害では気象庁の方から気候変動の影響が出ているといった見解が初めてなされた水害でございます。で昨年度また10月に東日本台風が関東あるいは東北を上陸しまして渡りまして広域的な大きな被害をもたらしました。また昨年の7月には この九州の、え球磨川におきましても大きな被害をもたらした。この2つの災害につきましても、気象庁の方から気候変動の影響といったものに言及があったわけです。このような水害によって、被害額につきましても大きくなっているという傾向が出ております。えー、我が国では1961年 から水害に関する被害額の統計調査を継続的に行っておりますが、え昨年度、令和元年度につきましては、1年間の被害額が統計以来最大を記録したということ。また、1年の中に複数の災害が発生していることが普通でございますが、 令和元年につきましては、その中の東日本台風、先ほど紹介した広域的に関東地方を中心に被害をもたらした東日本台風において、一つの災害においても最大の被害額を記録したというような大きな特徴が出てきております。このように、水害の状況が激甚化している、あるいは頻発化しているといったことが、一つの最近の傾向として言えます。 このような状況を踏まえまして、社会資本整備審議会に気候変動を踏まえた水災害対策につきまして諮問し、答申が昨年7月になされました。外力の変化、気候変動による降雨量の変化、また、我々が住む場、社会の変化、これは 我が国における問題となっております人口減少とか、あるいは少子高齢化といった状況なんかを踏まえて、今後、治水対策がどうあるべきか。そのような諮問に対しまして、今後の方向性として大きく2つ。1つは、気候変動といったものを踏まえて、治水の計画、あるいは基準等を見直していくべきであるという話。もう1つは、そういった増大した治水対策の目標に対して、 河川管理者も頑張るんですが、流域全体のあらゆる関係者が共同して取り組む流域治水への転換を答申いただいたという話になります。まず一つ目の気候変動を踏まえた計画への見直しですが、我が国では過去に実際に生じた雨等々のデータに基づいて 将来の治水計画を検討してまいりました。しかしながら、先ほど申し上げましたように、気候変動の影響といったものが少しずつではありますが入ってきている。もっと言うと今後、さらに影響が大きくなってくる。その中では、将来の降雨量、あるいは潮位の上昇等をあらかじめ考慮した上で計画を作った その計画に基づいた治水対策を推進していくべきだというような話でございます。気候変動の影響を治水計画に反映する。そのための技術研的な検討を行うため、河川工学はもちろん、気象学の専門家も交えた検討会を立ち上げて、議論がなされました。一部改定中のため、データの修正が必要な部分があることはご容赦ください。 概要を申し上げますと、日本全体を平均的に見ると、全国では2度上昇のシナリオにおいて、約1割の降雨量の増大があるであろう。こういったものを治水計画に反映する必要があるというような検討内容でございます。ここに至るまでには、やはり気候変動にかかる予測モデルの技術的な検討が長年にわたって行われてきたっていう 一つの成果が出てきたものだと思います。もちろん計算機器、システムの向上といったものもあったと思いますが、これらに関します関係者のご尽力にもこの場をお借りして感謝申し上げたいというふうに考えております。もう一つ、そういった増大するであろう、えー、治水の目標に対しまして、流量に対しまして、 対策をどういうふうにしていくかというような話、二つ目の投資の大きな柱についてです。流域治水と申し上げました。河川の流域のあらゆる関係者が共同して、流域全体で行う治水対策。我が国では、河川の中に入ってきた水を、河川管理者等が中心となって責任を持って氾濫しないように対策を行うといった、えー、仕組みがございます。 しかしながら、外力である降雨量が大きく増大してくる中で、かつスピードが速い中で、河川管理者だけで行う対策にはおのずと限界があり、あらゆる関係者にも同じ問題意識を共有して、対策を一緒に取り組んでいく、そういった方向性がなされたわけです。また、川の中だけではなく、流域という話で、川に入ってくるまでの 集水器、また一度川に入った水が溢れた、氾濫した時のことを考えた氾濫域における対策、そういったこともセットで治水対策を考えていこうと。例えば、集水域を置きまして、利水ダムの活用でございます。治水を目的ではなく、利水を目的としているわけで、平時には一滴でも多く水を貯めておきたい。そういったダムも その容量に着目して、大きな雨が降りそうな時にはあらかじめ水位を下げて容量を確保して、治水のために頑張っていただく。こういった対策が始まったわけです。先ほどご説明した流域治水の基本的な考え方ですが、まず今河川管理者として、そもそもの氾濫を防ぐということで、 堤防整備等のハード対策を行っております。この役割そのものといったものは、やはり大きな洪水が来た時にも効いてくるということを踏まえれば大切です。これをしっかりと加速化していく。その上で、被害対象を減少させるための対策、あるいは早期復旧、復興のための対策を重層的に、多層的に行っていくというのが基本的な考え方です。 河川に入ってくるまでの対策を充実することも大切です。そのために流域にある調節池等の整備が有効です。これらは主に流域の地方公共団体が中心となって行ってまいりましたが、民間企業等にも参画いただいて、取り組みを進めていく必要がある。そのためにも、国から 整備に対する金銭面での支援を充実させることによって、全体としての調節池、水を貯める対策の推進を図ってまいります。仕組みづくりの話です。また、もともと流域が持つような、流域の中にある緑地、あるいは農地といった、それぞれ都市の空間、あるいは流域の空間を構成する大きな要素でありますが、それらが持つ 浸透等の機能につきましても、大いに着目して生かしていこうというふうな取り組みもスタートしております。特に田んぼ等の水田が水を貯留してくれる機能、こういったものについても着目していく。ただ、雨の降り方とか、あるいはそういった維持管理がきちんと行われているのか、そういったことによって、川への入り方もどうしても左右されてきますので、 しっかりとその効果についても検証を行っていくこと、これもみんなでやっていこうじゃないかというふうな仕組みもセットで取り組んでまいります。被害対象を減少させるための対策です。これにつきましては、川から氾濫したところ、それによって危ないところがどこなのかといったことをしっかり示した上で、じゃあその危ないところについてはできるだけ 人が住まないようにしようじゃないかと、そういった取り組みです。そのためには、河川から出ていく水がどう挙動するのか、いわゆるハザード情報といったものをしっかりと町側の方にも出していく必要がありますし、町側の方はそのハザード情報をしっかりと我が町のリスク情報に転換して、その情報を踏まえて、町づくりをどうしていくのか。具体的には、 立地適正化計画の中で、居住誘導区域から、例えば危ないっていう土地を原則除外するとか、その上で、今ある町を今度は移転していただくとか、そういった取り組みもスタートしていこうじゃないかというふうな話になります。避難におきまして、我が国はほとんどの、えー、河川沿いに広がる平野といったものが、 特に海に近いところは中積部屋で構成されています。また、首都圏をはじめ、都市の集積しているところは0メートル地帯なども広がっております。そういったところでは、氾濫することによって逃げ道がなくなってしまうといった、でもそこに大きな都市機能が集積している。こういった課題に対応するために、広域避難等々を行う上でも必要となる高さ方向に着目して高台まちづくり を推進しております。高台を作る、また高台同士をつなぐ、こういった取り組みを並行して行うことによって、いざという時のための、えー、備えを進めているわけです。また、水害リスク情報につきましては、これまで大きな河川を中心に、人がたくさん住んでいるところを中心に行ってまいりましたが、 昨年度の東日本台風ではそういった情報がまだ整備されてないところで被害が生じました。こういったことを解消するためにも、全国の水害リスク情報を空白域を解消すべく、小さな河川におきましても簡易的にリスク情報を整備する仕組みを検討、提示しまして、全国的に法的整備、法的枠組みも持って 空白域の解消に努めていくといったことに取り組んでおります。このようないろんな仕組みといったものを、えー、全国の河川におきまして、流域治水の取り組みとして河川ごとな、河川ごとの取り組みがスタートしております。流域治水協議会、これは河川管理者だけではなくて、あらゆる関係者という立場で地元の首長、あるいは農水部局、 気象部局、あるいは下水道部局等々も関わる中で、対等な立場で治水対策を話し合い、一つのプロジェクトとしてまとめてあげていく取り組みがスタートし、この3月にプロジェクトを全国で策定、公表したところになります。一つの事例として、庄内川の事例でございます。名古屋という三大都市圏の一つを抱える 大きな川、庄内川です。こちらにおきまして、赤色ですね。氾濫をまずはできるだけ防ぐ、減らすための対策。また、氾濫が起こった時に被害を減らすための対策。また、起こった時に早期復旧、復興のための対策。この3色に分けた取り組みが流域にいろいろと散りばめられた一つのプロジェクトがまとまりました。先ほどご紹介したような ゼロメートル地帯、低平地が広がる地域でもありますので、このような地域における高台づくりといった取り組みも行われているところです。このような地域の取り組みを今度は東京でもしっかりと現場を支えていくという観点で、関係省庁が一体となった協議実務者における会議、会議体を設けまして、情報の共有、あるいは支援策の検討に取り組んでまいります。 先ほど申し上げました利水を目的としたダムの活用につきましては発電農業水道など多目的それぞれの目的にを所管する省庁とも連携して全体として現場を応援する仕組みまた農業施設の活用につきましては農家の方々のご理解といったものが何より大事になりますそういったものにつきまして農水省との連携を図っていくまた 治水の基本、山といったことになります。森林保全等につきましても、えー、土砂管理を担う砂防部局と、えー、地産を担う林野部局が連携する。また、連携政策としまして、どうしても避難の時には弱者となりうる高齢者に着目して、逃げ遅れがないようにどうするのか。もっと言うと、あらかじめ平時からそこには 施設を設けないようにするといった厚生労働省、その高齢者福祉を専門とする厚労省との連携を行ったりとか、いろんな取り組みを進めています。こういった取り組みを通じて、流域全体であらゆる関係者と目標を共有した持続可能な流域治水を展開してまいりたいというふうに考えております。発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。